Uansett da, så har uh, i stad så fant jeg finannonse og jeg var en ganske rimelig drone som er skikkelig bra. Eller skikkelig og skikkelig, det er i hvert fall et greit nok merke. Og uh, jeg har så vidt prøvd å flyte litt nå, men jeg tenkte å prøve, prøve det ut litt rann, da. Det yes. er akkurat kjempegod plass her, og det er ledninger og sånn, så vi kommer ikke til å fly noe høyt. Jeg tør ikke. Mm. Eh, det bare driter seg. Tør å se meg på en avstand. Ja. <laughs> Det her er ikke verdt noe. Altså. Mm. Det er så kult, da. ettersom vi har den dronen her, så skal vi jo lage noen fine videoeffekter og sånn her òg. Yes. Sikkert bråker for intenst. Eh, jeg håper han ikke gjør, altså. Eller andre bruker droner, så mm. Enten det, så må vi bare prøve å få kutta ut lyden og altså, lagt over noe annet lyd. Den stikker fra deg. Jippi. Ah, Gode nyheter. Ba-ba! Så da er det Vetle som skal prøve, da. Så det du først er egentlig ta øh, eh, venstrestikken, øh, eh, eller der spaken, helt ned venstre hjørne. Ikke med en gang, men øh, venstre spaken ned, helt ned venstre hjørne, og høyrespaken helt ned høyre hjørne på likt. Der, da. Nå er det i gang. Vent litt. Hvis du går bak deg og røde ringene, for jeg tror de, de røde ringene jeg tror de er bak, liksom. Mhm. Ja, der burde du holde meg sånn. Ja. Så du svinger med venstre spak til eh, høyre og venstre, og du styrer den eh, retning med høyre spak. Men høyre spak bruk veldig lite. Liksom, ikke vri mye av gangen. For da driter det seg. var det reaksjonen din? Yeah. Oi. Det ga fra seg et rødt blink. Oi. GPS-en tar ikke ett imot. Men det går greit. Det har ikke noe å si når vi flyr sånn som nå. Bare ta, bare ta stikket ned. Ja, se det. Så bare hold, hold den inn nede. Bare hold den inne. Okay. Jo, jeg er forkjøla nå. Jeg skal til frisøren i morgen, tror jeg. Ja, men uh, Ja, jeg har klippa den fast. Ja Men uansett, da. Så uh, Skal vi sjekke om du Det er jo bare Skal sjekke om du drar zoomer om du holder på med noe. Ja. Nei, men uansett, da, så eh, Vi driver fortsatt og jobber med den GTA-videoen og og eh, noen andre greier òg. Så vi driver fortsatt med det der avhengig av melk del tre og så Driver vi planlegger til den. Jeg i hvert fall driver og tenker på den som det er. Ja, så du vet, du har ennå ikke rakt okay. Avhengig av melk del tre? Ja. Nei. <laughs> Jeg trodde jeg hadde det, egentlig. Å ah, OK. Ja. Nei, så vi driver fortsatt og jobber med sketsjer og sånn, men da har eh, eh, Jeg har i hvert fall vært ganske travel når det gjelder ferie med familien og sånn, men Så litt samme her, egentlig. Ja. Vært en del oppe på hytta, og så driver og Tja vært med på å beise hele tiden, som har tatt vekk en del tid. Den ene videoen som jeg la ut sist, den tok evig til å redigere, så det er ikke noen bil. Oh yeah. <laughs> ja. Det var egentlig litt pinlig. Og der kommer det bilen Å ja, nei da. Ja. Uansett, takk for oss, da. Yeah. yeah.